com todas essas grandes companhias globais, com todas essas inovações que elas trazem e com uma forma de conceito, elas estão mudando a cultura e definindo novos padrões. Quem gostava de botar, quem ainda tem uma dificuldade nisso, mas quem botava o cartão, o cartão de crédito em qualquer ambiente eletrônico há cinco anos atrás, não estou nem falando dez, cinco, cinco no Brasil. Ninguém, tu não tinha medo. Hoje em dia, tu não pega lá o Uber, qualquer absurdo no aplicativo, o cara sai botando o cartão, não está nem vendo. Dá opt-in lá em tudo e vai indo. Por quê? Porque a comodidade é tão boa, é tão boa o benefício de ter aquele aplicativo que o cara nem se preocupa com o risco de fazer aquilo. Porque é muito bom. Então, esse, esses mecanismos globais estão mudando a forma como a gente pensa, como a gente interage. Como... E está criando duas coisas, gente duas coisas que são muito importantes esse recado para vocês. Os dois tipos de economia. A economia da atenção e a economia do uso. Que são as duas economias derivadas da economia digital. A economia do uso é, eu não quero mais ter posse. Eu posso usar, para que, que eu preciso adquirir? Né? Então aquele conceito, e o americano faz isso com uma propriedade absurda, né? os caras têm uma capacidade gigante. Desde a lógica antiga do leasing, <laughs> se tu pensar isso, por trás tem uma lógica de uso, né? que está sempre trocando bicho, sempre pedalando. Né? Então é, o, o, a lógica é, eu não preciso ter o bem. A quantidade de milênios e da nova geração, da Z, que não tem carro. Eu vejo lá pela Forol, eu fiz a estatística esses dias, eu acho que 30 e poucos por cento do pessoal que tem uma renda boa para poder ter carro legal ali, os caras não tem carro, preferem não ter. Ah, tá aí fim de semana, como é que eu faço? Quero, não quero viajar, vou lá e alugo. Ponto. Ou um aluga para o quatro, a gente vai junto. Não tem frescura. Graças a Deus a gente está evoluindo para uma economia menos baseada em status e mais baseada em viver. Então aquela história de que a economia digital ia nos fazer ficar longe da experiência é o contrário, aí que está entrando a economia da atenção. As pessoas querem viver. E o lance da economia digital é quem gera melhor experiência. Tudo está por trás disso, é gerar melhor experiência para as pessoas, mais comodidade, melhor... É o que a gente quer, mas não é qualquer experiência. É a economia da atenção a economia é a experiência personalizada. É o produto certo, a pessoa certa, na hora certa. Aí o Facebook, nos, no, o Google, todos os caras nos acostumaram mal. Que eles começaram a acostumar a gente a receber uma informação personalizada. E tudo isso está em trás disso aqui, né, gente? Airbnb, Spotify, Netflix, gente. O que, que é a coisa personalizada mais que o Netflix? Todo, os caras fazem filme baseado em inteligência artificial em base no comportamento. E aí a lógica, a, qual é a lógica das empresas antigas, né, da economia real, que não estão digitais? Eu sou uma empresa financeira, eu tenho dados financeiros. Bobagem, dados financeiros é eu sou um detalhe dos teus dados. Tu tem que ter o dado do comportamento demográfico, geográfico, comportamental, para saber o que tu vai oferecer para as pessoas. Né? E aí que é o ponto, os caras têm que entender, e aí que os caras se ferram. Se ferram porque são orgulhosos, não sabem se mudar, se ferram porque não sabem mudar dentro de casa transformação digital é mudar a cabeça, mudar a forma de trabalhar, uma forma de pensar, uma forma de interagir. Isso está mudando tudo, todo o processo está mudando. E esses caras são, fazem parte disso, porque o mundo é muito global. É muito rápido a coisa. Situações específicas, né? Só vamos pensar que o Snapchat e o Instagram, né? O Instagram foi lá, fez uma mexidinha lá, botou stories lá, acabou com o Snapchat, né? Então é muito rápido a coisa. A rapidez é o segredo do jogo, mas o rapidez pensado na economia de atenção, pensando na economia do uso. Né? Um, um, e as empresas que são sucesso no ambiente digital, agora, cada vez mais, não são só as digitais. As grandes empresas que estão começando a crescer hoje no mundo, são empresas que conseguiram pensar um pouco diferente um negócio, da economia real e transformá-lo em digital. E essa sacada de fazer esse pulo tem sido os grandes, grandes, grandes ganhos das empresas que estão conseguindo fazer isso dentro de todo mundo. Né? Porque, é, pô, mas qual foi qual é a sacada? A sacada é a sacada, entendeu? O grande segredo é a sacada. Mais importante é mais a sacada que vai rápido, não a sacada. Sim, é, é, eu digo Kennedy, não sei para porca nenhuma. Às vezes o pessoal vem, não, vou te passar, eh, eh, falar contigo, quero investir aqui na minha, quero que tu invista na minha empresa. E eu Tá, mas o que, que tu tem de empresa? Não, eu tenho um projeto aqui, aqui está aqui minha empresa, aqui minha ideia. Cara, não vou assinar de ninguém nenhum. Não tem nada. E se estiver operando, todo mundo já sabe. E outra coisa, ninguém. Nós estamos falando aqui agora, em todo lugar do mundo, a gente está trocando informação igual. A informação é muito rápida. E é quando a gente pensa, pá, o cara copiou minha ideia, copiou nada. Não copiou. A gente é bombardeado por um conjunto tão grande de informações hoje que quase todo mundo tem ideias similares no mundo inteiro. É muito rápido, é, é, um, é uma coisa muito rápida. Eu digo, eu não consigo mais ver sentido de NDA. Não faz mais sentido. Para revelar a ideia, então, sentido zero. Eu tenho certeza que eu e mais um milhão de pessoas no mundo inteiro tiveram aquela mesma ideia. A diferença é fazer, gente. E rápido. E fazer pensando na economia de atenção na comunidade de uso. Pensando na experiência. Essa é a diferença. Essa é a diferença.